Plouă iar în Seattle. Într-o limuzină foarte elegantă, o tânără venită de nicăieri așteaptă tăcută și melancolică, nu știa nimeni ce. La un moment dat, deprimată, ea îl observă pe bătrânul care venise și el de nicăieri și aștepta, nu știa nimeni ce, afară în ploaie. Ultimul superstar, ultima ediție, oare de unde apar? Și Dumnezeule, de ce trebuie să fie atât de mulți? Parcă sunt niște zombi, niște morți ambulanți. Jack nu este decât un boschetar, bătrân și alcoolic. Pentru mulți dintre ei, Jack nu contează și nici măcar nu există. Unii își au masa în restaurante elegante, consumând mâncăruri exotice și băuturi fine, conduc mașini sofisticate și se luptă pentru apreciere și pentru admirație. Pe de altă parte, noaptea își găsesc cu greu odihnă, fiindcă au griji fără număr și datorii. Mai au și rival din partea cărora se așteaptă la împunsături mișelești în orice clipă. În lumea lor, mândria și aroganța prosperității sau a snobismului face victime. În lumea lor contează dacă au activat sau nu sistemul de alarmă de acasă sau de la serviciu sau pe cel al automobilului extravagant în care și-au investit truda și de care depinde o însemnată parte a stimelor de sine se vor strădui să pară plin de spirit și umor atunci când vor întâlni parteneri de afaceri, în timp ce, pe de altă parte, n-au reușit de ani de zile să râdă cu aceeași sinceritate cum o făceau când erau copii. Pentru ei, orașul este un loc în care mai toată lumea te urăște, atâta vreme cât perspectivele și posibilitățile îți sunt superioare, se vor strădui să-și învețe copiii să trăiască frumos în timp ce ei sunt victime neputincioase ale izolării, conștienți că cei mai buni prieteni vor trăda pentru motivații ridicole. Își vor investi munca în mofturile unei femei grațioasă ca o căprioară, dar care nonșalantă, îi va înșela cu grădinarul tânăr care, mulțumită lui Dumnezeu, scrie poezii. Se poate găsi oricând unul care are mai mult decât tine și grădinarul tău la un loc. Toate astea nu sunt pentru el. El este Jack. E doar un boschetar bătrân și alcoolic. El nu are rivali. Pe el nu îl va trăda nimeni. Câteodată îi se întâmplă să râdă cu poftă, fiindcă nu e așa, un vagabond sănătos este mai fericit decât un rege bolnav. Dar strada este un loc unde se întâmplă multe, mult prea multe.